a Grazie Nidal. Sibir. Mais bela é aqui. Ferrou. friže kad ideš po drva. <laughs> Evo ovo. Ovo ako bubne neku na glavu.